chakra umbilical. Possui 10 raios ou pétalas que variam do vermelho ao esverdeado. Trata-se do centro da vontade ou do ego inferior, ligado ao sistema digestivo, à assimilação dos alimentos e dos nutrientes. A assimilação deve ser compreendida num sentido mais amplo que inclui a assimilação mental e psicológica do conhecimento e da experiência. É também ligado ao elemento fogo, à visão e às energias psíquicas. Sendo assim, a pessoa que tem esse plexo desenvolvido terá maior sensibilidade para perceber as intenções dos outros, sejam boas ou ruins. O desenvolvimento desse chakra produz uma independência maior e irá coincidir com a adolescência. O chakra umbilical relaciona-se com o corpo astral, de estrutura bem mais sutil que o duplo etérico e ligado essencialmente às emoções. Indivíduos dominados pelo terceiro chakra combaterão pelo poder pessoal e pelo reconhecimento, não se importando com aqueles que poderão perder com seus ganhos. Dormirá de 6 a 8 horas de costas. Quando esse chakra apresenta um funcionamento insatisfatório, o indivíduo tende a ficar preso numa rotina inapropriada e a ser incapaz de perceber o modo pelo qual poderá realizar a mudança criativa em sua vida. Já o equilíbrio desse terceiro chakra é o dom, isto é, servir sem esperar recompensas. E o indivíduo que estiver com o chakra umbilical equilibrado terá alegria e paixão de viver. O uso das cores para a cura. O amarelo claro é a cor da mente. Trata-se de uma cor útil para usar quando se realiza algum tipo de trabalho ou estudo que envolva a memorização dos fatos. Pastas, acessórios ou lâmpadas amarela no local de trabalho ou escravaninha auxiliam na eficiência. Para se transmitir a energia de cura ao chakra umbilical, o dourado e o rosa são as melhores cores. O dourado deve ser visualizado na forma de luz do sol pura e branda. A luz do sol verdadeira no chakra umbilical pode ajudar no metabolismo, na visão e em todos os sentidos do bem-estar do corpo físico. O rosa transmite a suavidade que o chakra umbilical também exige.